Всем привет! Э, я закончила 200 э, часов курса йоги в школе Акши Йога Шала. И это фактически меня возродило заново, потому что я приехала сюда в таком э, не очень позитивном настрое. Но вот это погружение в йогу и профессиональные учителя — Эм, атмосфера обучения и спокойствия э, возродили меня к жизни. <laughs> Это очень драматично звучит. А, но мне очень понравилось, и я каждому рекомендую такой опыт. Это опыт вовнутрь себя, э, узнать новое, узнать... Э, Э, философию, асаны, медитацию и наполнить этим себя. Э, для меня это был э, очень необычный и приятный опыт, и поэтому мне бы хотелось, чтобы каждый мог это испытать. спасибо большое учителям, организаторам моей замечательной группе. <laughs> Все было супер. Надеюсь.